Zapraszam na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Nie z podziemi jak tutaj, tylko z powietrza, w formie przylotu. Zaczynamy! Warszawska Średnica 2050